Hola mis queridos tercermundistas, digo tercertiempistas. ¿Cómo va mi hermano? Hoy vamos a tener un programa diferente. Especial. Especial. Especial. La eh, verdad no nos está viendo mucha gente, entonces tocó traer un invitado, que la verdad estamos como incómodos, ¿no? Porque uno dice siempre invitado especial, ¿qué pasa si no es tan especial? Porque es que es, él sí es especial, ¿no? Bueno, sí, él es un tipo importantísimo. Tenemos aquí a un personaje, comediante, publicista, animalista, filántropo, no es Iron Man, parece que estoy hablando de Iron Man, pero no. Full, crack. ¿Me dejar el nombre del señor o.? No, prosiga, prosiga. se lo va a rumbear, o, o llévelo a tres, pero, no, llévelo a tres. Pero, el, que lo tiene abrazado es usted. Pero porque, lo mira porque somos amigos de atrás, bueno. <laughs> somos amigos de la universidad y de atrás. Nos conocemos hace 15 años. Sí, sí, sí. El señor Carlos eh, Pacheco. Gracias por la invitación, para mí es un placer estar acá con ustedes y pues nada, ¿a qué vinimos? Hoy vamos digamos que a ser muy explicativos con algunos términos que usan los comentaristas y narradores deportivos que solamente en Colombia les da por utilizar. Los charlatanes, los filósofos. Los otros son los todo en uno, los desesperantes. Iván, ¿cuál es el que le parece el más charlatán de todos y qué término le, le desespera? Desde que yo me acuerdo, todos han usado cosas idiotas para referirse al fútbol. Desde Edgar Perea, de William Vinasco. No se meta con los difuntos, hermano. Desde ellos empezaron a usar términos como que no me esperen en la casa. Pero esos creaban su propia identidad. Sí, y tenían una marca chévere. El problema es que hoy lo que tenemos son un poco imitadores de argentinos y de españoles y de mexicanos. y todos en el mismo canal. El canal que cuesta 30 mil pesos mensuales. <laughs> el canal que nadie quiere. Al principio era el canal que, que todos queremos y ahora es el canal que nadie paga. Ahora, hay quienes dicen nos tocó bailar con la más fea. Hágame el hijo de puta favor. E-, esa es muy nuestra. Esa es, ah, a, nos tocó bailar, a Colombia le tocó bailar con la más fea. ¿Qué quiere decir? esa es muy de. Esa es muy de, que Colombia se creva a Pit, weón. Cuando Colombia puede ser una de las más feas. Y la Cenicienta es la otra, ¿no? Es la Cenicienta. La Cenicienta del La más fea es la Cenicienta del torneo. Nosotros somos las hermanastras de la Cenicienta, realmente. Los ratones, claro. somos los ratones de la Cenicienta. A mí me atemoriza más bailar con la más linda, porque da más pena, ¿no? Pues porque usted es feo. Por él. E- <laughs> Y ella va a decir eso, fue puta, me tocó bailar con el más feo. Y por hecho oye la eh, Exactamente, ahí sale el error narrador del fútbol. Ellos tienen que decir, nos tocó bailar con la más linda, que es, que es la que más fue <laughs> la maricada, yo, diría, nos tocó con el más difícil. O sea, ya, lo que tienen que decir. Con el más con, el complicado. Con el que mejor nivel tiene, ya, o sea. Con el, más gonorrea. Eso. Eso, eso así como en el Olaya, nos tocó con el Piró. ¿Cómo sería así? Que uno diga, estoy entendiendo lo que me están diciendo y no me toca ponerme a interpretar lo que el señor locutor. Uno que a veces, marica, en serio, como, ¿qué trato de decir este señor? Cuando se ponen apretados los partidos, que dicen que se puso el dulce a mordiscos. Estos son los filósofos. Ya cuando empiezan ya, ya un poquito más desarrollados a ser pensantes y empiezan a hacer como esas analogías de que se puso el dulce a mordiscos, por ejemplo, como hace Carlos Antonio Vélez. Dios Antonio, por favor. Dios santo, perdón, no podemos el dar doctor. el doctor. Después de haber hecho parte de un grupo terrorista, ¿cómo les gusta seguir asesinos, no? <laughs> ¿El doctor de qué? ¿El man tiene doctorado? no, no, no, Es lo mismo que dicen el doctor, profesor, profesor, doctor, dígame, Se creen dioses. ¿Ustedes se imaginan si los narradores de un partido de tenis narraran como los narradores de fútbol de acá? Un partido Nadal-Federer se puso el dulce a mordiscos. <laughs> y en ese momento muestran a, Nadal por detrás al man sacándose la mascada y dice, se puso el dulce donde no era. Eso, Pero <laughs> ya nos desviamos del Mejor pongan la carne en el asador. Eso, eso, eso, ah, es el otro término. Vamos a poner toda la carne en el asador. Marica, yo creo que ese es un término de un locutor que estaba un domingo narrando un partido y lo habían invitado a un asado y no podía ir. El le dijeron, marica, ya vamos a poner la carne. Y él dijo, pongamos la carne en el asador. Pues seguramente lo vio desde muy lejos con ojos de buen cubero, porque esa es otra, ¿no? Ah, el ojo de buen cubero. ¿Pero qué medida es el cubero? ¿Cuántos cuberos se necesitan para hacer...? No, ni ¿Qué, es un cubero? ¿Qué es un ¿Cuántos cuberos se necesita para hacer una medida exacta? Porque dicen, hay, a ojo de buen cubero hay 30.000 personas en el estadio es más fácil usted llamar allá y decir, venga, ¿cuántos entraron? El equipo salió con un cuchillo entre los dientes. Imagínense en la sociedad de hoy con tanto asesino en serie. Pero yo creo que ese es un término que si habrán escuchado en el Olaya. Yo creo que eso sí pasa. en el torneo de en el torneo de Álamos Norte de Micro. Dígame, dígame, dígame qué quiere decir la postrimería o las postrimerías del encuentro. ¿Eso no es un sitio de postres? La 50, la cuadra allí de la 50 donde uno va a comprar leche asada. ¿En qué, en qué contexto usan la postrimería? Cuando hacen un gol al último minuto, finalizando el partido. Estamos en las postrimerías del encuentro. O el epílogo, hablan del epílogo. epílogo. marica. El epílogo es un término de teatro. Marica, digan que es el final del partido. La postrimería queda al lado de la zona de gestación. Ay, la zona de gestación, marica. A mí me dicen, no, casi le dan la zona de gestación, o pasa por la zona de gestación. Es un balonazo en las huevas, marica. le dieron en la zona de gestación. más más ya estaba en la zona de gestación. No, pero es que esa es una zona de gestación muy larga, güey. <laughs> Y el andarivel es otro, ¿no? Un andarivel. El andaribel, andarivel pero el andarivel es como como un andén donde reparten aguas. Básicamente, si, vamos a la definición literal, creo que sí, es una orilla. Básicamente es una orilla. Pero como una orilla de río. Vamos a hacer un asado, un, un caldo de pescado en el andarivel. No, marica, la orilla del río. Vamos a llevar la olla. Claro, imagínese usted diciendo eso. Hagamos un sancocho en el andarivel. Cuando, su familia organiza el paseo, se le dice, papá, vamos al andarivel a hacer... ¿Un sancocho? ¿Sancocho de pescado en el andarivel? A su tía, a su tía, a su abuelita. Su abuelita la va a mirar, si de puta de que está... <laughs> Otra vez vino trabado este chico. Vamos de paseo, vamos de paseo de andarivel. Sí, sí, sí. sí. Vamos. Están los imitadores, ¿no? Hay uno que narra e imita al Bambino Pons. Ay, Petardo Luis. Petardo Luis sacó que canta, y que canta, que canta. Canta, narra, hace publicidad, manda a la gente a comprar cosas. Creo que es patrocinado por Rappi porque a toda hora quiere hacer domicilio. Pidan domicilio y pónganle en el canal que todos queremos. ¿Cómo asemeja usted los goles con los domicilios, marica? ¿Cuántos domicilios van a haber hoy? A mí, ¿sabe qué son? Ah. Pero lo que más me molesta son sus canciones. Aparte porque no tiene un estilo propio y está imitando al bambino, el bambino cantaba listo, es el bambino. ¿El bambino el que canta Felina? Pero este man de, de Win, el Eduardo Luis es un paupérrimo. ¿Cuáles son las frases fantásticas de él, parte de la de Rappi? Se lo comió con papas a la francesa y, y salsa rosada. <laughs> este man que es un hambriento de mierda. No, pero el man está viendo fútbol y viendo domicilio. Se lo comió con papas, <laughs> marica. Se con política. Cuando un jugador no tiene zurda, dice, tiene más izquierda un famoso político innombrable el que ya todos conocemos. Ah, lo están oyendo esos putos. Estoy muy berraco con usted. Y si lo veo, le voy a dar en la cara marica. No, no, pero William Vinasco, Edgar Perea hicieron su propio estilo. Sí, son originales. Y había, marica, hay frases de ellos que yo creo que hay una, nos marcaron a varias generaciones. Eran ridículas, porque también es lo de que no me esperen en la casa Marica, es una alusión. ¿ah? es una alusión hacer ser uno un perro, güey. sí, sí, o sea, el man está diciendo, venga, estoy aquí trabajando, pero voy a ir con mi amante así que no me esperen en la calle frente a todo el país. Y, nombra, al niño a Williamcito. Y dice, una de las dos cosas que más me gusta hacer en la vida, y la otra era pajearse. ¿Cuántos, años, ¿Cuántos, años debe tener Williamcito ya, marica? Williamcito ya es ser abuelito, güey. Sí, Williamcito existe. ¿No es Karen? No, no, no, sé, pero creo que... ¿Cómo así? ¿Es pura mierda? no. Que yo conozca a la hija, se llama Karen Vinasco y ah, trabaja en la emisora con él. Acaba de frustrar un sueño. De pronto Williamcito se refería a, su zona de ah, gestación. Yo creo que estaba narrando. Y la llora, ¿qué dice Williamcito? <laughs> y que no me esperen en la casa. Venga, y, Refisal tiene unas frases icónicas. Si hay un partido ganable, es este. Claro que sí. Uy, yo le tengo una, hermano. ¿Cuál? Dígame que es un hijo de puta gol de otro partido. <laughs> No sé, marica. El man estaba viendo otra pantalla. <laughs> Sí, seguramente está. El man está transmitiendo con varias pantallas. ¡Gol! De otro partido. Bueno, aparte de sus más populares, que dice un partido ganable es este. de los equipos con 10 libranos, señor. <laughs> Y, el marcador peligroso del 2-0. Uy, qué peligrosísimo, weón. Voy ganando 2-0. Tengo miedo, voy ganando 2-0. a hacer una enciclopedia. ¿Pero qué van a pagar, Will? Lo pagará su madre. ¿Usted le preguntó a su mamá si quiere pagar, Wii? <laughs> sí, la verdad sí le pregunté, yo que no, que prefería pagarme Venus. Bueno muchachos, la banda que ustedes escuchan de fondo es Blan Blan Fibe, síganos en redes sociales amigo aquí machegol. Los esperamos en el próximo capítulo de... Tomar después de jugar fútbol. Eh, básicamente sí, es, eso es. Echar un tercer tiempo. Echar un tercer tiempo. que eso está instaurado en las normas del fútbol amateur colombiano. Muchas gracias a todos. gracias Iván, gracias a todos, chao.